és una aposta renovada pel talent local, pel talent emergent, però també per aquest caràcter cosmopolita i obert. Eh, aquest govern ha fet de la música, del dret a la música, una bandera i aquesta aposta que fem per la música eh, local, per la música, diguem-ne, a tots els públics, és la que també es veurà reflectida a les festes de la Mercè d'enguany.